Значить, убрали ми свинку. Поки нам вивели її, коротше, нам удохали з нею, поки вона вийшла, це ціла проблема була. Звісили, раді інтересу. Я з вікою, ну коротше, було не до зйомок. І настроєння не було, попотягала ця свиня нас, коротше. 200, скільки? 220 220 кілограм без крові. Важим задок. Ну вона така не жопасінька була, а така більш Передок у неї лопатки іменно більше був, ніж задки. І хочу, кстати, да, от вес такий 220. Зараз важимо кост, ну, раді інтересу. І дивіться, який, який почерьовок лежить. Які два шменделя. І спина так більш-менш. Не така, як ото була товсте, ну між щось рядом возле того. І також зараз розкажу всі ціни. Розкажу повністю по ценам на сало, на м'ясо, яка в нас ситуація. Все зараз розкажу, покажу. І ножі, кстати, теж будуть дорожати. Теж розкажу. Поїхали по очереді. Важимо окост. Це я точно знаю вес. 220 кг у свинки. Поэтому сейчас ради интересно, что по костам буду, щоб... Опа. О, 24 кг, 23 920, 24. Бачиш, а ті були менше, але окос був більше. От задня форма була виражена, а ця така більш длинна. Опа. Сейчас, короче, шмаляхаємо э, е, почеревок. И ті, хто Теж по почті жде сало, побачить, який йому забирати або вже забрав почерьовок. Тому людей багато по записам не записуйтесь і не дзвоніть, що треба, тому що хоч би хватило цього. Яка в нас ситуація, я об'ясню. Щоб один раз об'яснити і всі, я думаю, поймуть. Дивіться, у нас виходить. Е, самого поголов'я осталось, хоч би дай Бог, на октябрь хватило, на октябрь місяць. І все, і більше вирізати буде нікого. Будемо ждати декабрь місяць. Тобто весь ноябрь будемо ждати. Поэтому ми вирішили для себе, так як ми вже знаємо, що е, ціни на живий вес 80, 85, 90. Це на живий вес. А ми ще сало продаємо обичне біле, зараз я його буду нарізати, по 80. Понятно, що це смішна ціна і людей дзвонить багато. Ну людей вистачає, тому не дзвоніть, не заказуйте ті, хто став в очередь, ну якби ми там і відправляємо. Ми вирішили. Що те, що в нас зараз є, повністю під усе до до останнього виріжемо, продамо по цій ціні, як і продавали. А потім, як у нас буде простой, я думаю, простой буде весь, мабуть, ноябрь і там, мабуть, часть декабря. І тоді вже приділимося по ціні, по, по ціновому діапазону, яка буде. Тому що я дивлюсь, що воно може бути живий вес і 100 гривень буде, а ми ж не будемо сало продавати по 80 гривень. Ну, то це смішно. І також мені дзвонять, теж возмущається, що ти типу, робиш. Тому я вирішив, те, що в мене є в сараї, там ще небагато на місяць. Вирізаю по цій ціні, продаю всіх, хто стоїть в очереді, будемо по очереді її відправляти. Ну і нашим, понятно, вони не обсуждаються, продавати, то це всі наші і так це все знають. А потім, після перериву, вже подивимось по ценам, подивимось по живому весу, по всьому. І вже об'явимо нові ціни. Звісно, вони будуть ниже магазинних, але тим не менше ми самі не знаємо, як буде, тому що воно все дуже росте в ціні. Це раз. Також по ножам. Ножі теж, отаких, скоріше всього, вже жовтих не буде. Отаких. Їх осталось трохи, їх вже, скоріше всього, не буде. Можу ошибатися, але думаю, що їх більше не буде в продажі. Тобто у нас їх трохи осталося і на цьому все. Зараз я ним буду різати. Такі є, і такі будуть. І мусати є, і будуть. Тож нас предупредили, що ціна процентів на 20, може плюс-мінус буде підніматися. Поэтому слідуючі, які нам будуть приходити партії ножей, мусатів і так далі, буде дорожати. Ну, я думаю, це не секрет. У нас також, зараз ціни такі є. 580, мусат 400, це все Бразилія Трамантіно. Для дому 300. Оцих уже немає. Цих взагалі нема вже в налічі. Їх давно вже нема. І оцей, поэтому кому треба, заказуйте, не тяніть, бо буде ціна потім і будете казати, а я думав ціна така, як ви казали, 580. Ну, а я вам буду відсилати це відео потім. Ділиться. І так, по ножам сказав, по всьому сказав, по ценам, по... Ну я думаю, так само справедливо буде по ценам. Доріжемо те, що в нас є. Потім перерив і оприділимося. І все. А що там, як там буде далі, не, неізвісно. Ми самі не знаємо, як буде далі. Так, починаємо з почерьовка, да? Почерьовок. Почерьовок здоровий такий, це просто. Так, ну ще теж воно ж ще е, нічого не... О, дивіться який. О, оглецик. Ще воно не остило. Ми ще, я зараз понарізаю, а потім вже будемо вложити на остивання. Бо мені дядь Саня ферму там он е, доварює, а я зараз піду йому допомагати, будемо нову збирати. Ми так підгадали, щоб він був чим зайнятий, поки я теж зайнятий. Так, ну що, віка, які широкі вуже? Вузькі. Вузькі. І багато хто ждав з цієї партії, ну, що цю неділю будемо різати щоб товстеньке було. Воно буде товстеньке. І почерьовок товстенький, і спина теж товстенька. Починаємо. Починаємо ігратися ножичком, як мені пишуть. О. Що так складати його? Чи рівно будемо ложити? Кому одне м'ясо? Де? Вообще именно. Ровно а? Ровно. Ровно. Ну я же тебе кажу, давай ровно буду ложить. Ось, а так. Что ты, что ты хозяин баба? Ровно. Ось, а так. О. Та хорошая толщина. Прилично. почеревка. Так, дальше начинаем. А то мені дзвонять. Стасян, ти знаєш по чому взагалі сало? Ты знаєш по чому ти, все? Та знаю я все. Ви думаєте, я не знаю по чому живий вес. Я, наверное, швидше, чем ви узнаю до мене доходи, по чому живий вес. Живый вес сейчас уже туда-сюда, ну, я так скажу, плюс-минус 90 гривень уже. Живый вес. Е, пузо не сильно я упікав, тому що його сильно не треба, так щоб чересчур, а спину і бока хорошо упік. Века. Ну, отак. Зараз ще туди кусочок положу. Ну, живе ще все. Понятно, що неудобно, ну хорошо, що є такі у нас ножи, якими все удобно. О, отак. І ми його зараз на остивання положимо. Ось отакий один почерьовок. Хороша толщина D6, D5, нормально, D7 даже попадається сантиметрів. Ложу сюди. Цей кусочок вже потім Віка сама розбереться, що з ним робити. Ложу сюди. Що другий, а потім спину, так? Да? Ножик варить. Давай другий половинку, а потім спину. Ножи, хто у нас купляв в течение года ножи, ніхто ще не жалувався. Ні ножи, ні мусати, ні ножи для кухні. Кстати, хто для кухні бере, дуже довольний. Также по нормальним ножам, я вам так скажу, то там мені бувало, що пишуть ну, хто там просто глянь? Хто там? Пишуть, що такі ножи можна купити там десь за 150 гривень. Ну купіть за 150 гривень, я ж не спорю. Я якби не <coughs> не настаюю ні на чому. Купіть, попробуйте, а потім купіть у нас і попробуйте, що таке настоящий нож. О. Пішла перва. А давай я так буду від себе. Мы работаем с официальным представителем Трамантино в Україні. Поэтому нам, ви думаєте, на таку здорову аудиторію мені щось предлагати, і аби так от, аби считалося, ну це ж несерйозно. Хочеться, щоб людина взяла і була довольна, рада і щаслива. Поэтому якби людині хорошо, чи моєму підписчику, і мені хорошо. Поэтому не переживайте, кому надо. Це вам не фуфло мітін китайський. Ну, хоча кажуть китайський, є що теж болі мене нормальні. Ну як, хватає на півтушки. Не, хорошая такая толщина, отлично. Ось толщина получается сантиметров 6. Да. Сантиметрів 6, де 7. Ну, воно так, зараз я її е, розложу і воно так застине. І все. Також по ценам на свіжину сейчас почем мы продаємо, бо будуть спрашивать, почем ціни. Зараз на даний момент, так як ми ще до кінця, ну якби ще все не вирізали, що ми плануємо, такі цены є. Обичне біле, сейчас я покажу, спина, ну, бока, біле сало. 80 гривень, а по почерьовок 145. М'ясо Ну, воно е, м'ясо у нас так само, як і було. Ошиєк 100. Скільки у нас ошиєк? 180. 180. Та я просто думав 185. 180. Е, м'якоть. 145. 145. Вирізки. Ну, отбивна. 165. Біток. Біток. Ошиєк. 185. 185 ошийок. Ми знаємо, що це не дорогі. Ми теж жди, і буваємо і в магазинах, і бачимо все. Ну, Просто вже вирішили так, що доб'ємо своє оце голові, а потім вже будемо приділяти з сенами з усім. Ну от. Отаке. Все, на охлаждение. І тепер починаємо спина. Спина, спина. Отак. О. Що? Отак? Кажу, отак, ріж. Ну так то я так і буду, а як? Ну просто ящик. Я ж так і планую. Так, ну оце оце біле сало ми називаємо. Отак. Та яка різниця? Понятно, що їй вже якби вес 220 і сало трошки піднагнало. Це один і той же виводок. От що ми обирали, ото дуже товсте сало, це з одного виводка. Потім другу дуже тонке сало. І оце теж з того його виводка. І бачите, і сало разом усіх. Ось обичне біле. Ух ти, диви яке. Оце хтось запече. Спинка. Я знаю, кому повезло. Хто у нас? Там одна женщина, не буду казати ім'я, робить домашні сосиски, ковбаски всякі, пельмені, ну всякі такі делікатеси м'ясні. І вона теж вже давненько жде, оце їй підійшла очередь, вона хотіла, щоб було товстеньке. Якраз воно товстеньке і вийшло, так, так? Да? Дивимо, навіть з прослойками. Да. Отак. Давай так. Чучук. Упікав я так хорошо спинку. О. Та туди. Сюди? А, отак. Ну, оце, оце ми називаємо біле, оце в нас по 80. Хто в нас бере саву і м'ясо, ну наше постоянні, вони знають ціни. Вони не нагрібають 5, 10, 20. Ну, прийшло, взяло скільки треба, там, кілограм, два і все. Ну, теж є любителі товстого. Ось отакого. <laughs> Вообще, ну, глянь яке. Чотири. Ну, три не скажеш, ось якщо будь чітким, чотири пальця. Все буває не завжди. Не завжди, рідко бува. Я навіть і сьогодні вже її почав э, розбирати і думаю, та ні, мабуть, сильно товстого не буде. А потім спину знімати, е, «Э, думаю, красотіща яка. Люди, оказується, люблять більше товстеньке, ніж тоненьке. Ну це я маю в виду з підписчиків. Не наші хто А це може м'ясо зрізати. Розкажуть, дав сало та ще й з м'ясом. Та ще й за 80 гривень, да? <laughs> хай буде. Клади, хай ламається. диви, шкурка. Ось бачите, як повпікав. А шкурка койде пообшкварювалася. Зараз я навіть попробую маленький-маленький кусочок ради інтересу. І... Со спини. шикарне. Так. Все, спину убираю Вік. І також зважимо повністю все сало раді інтересу, скільки буде. Бо ми вже три підряд важили, скільки сала. І хочемо цей раз теж зважити, скільки сала буде. Я маю в виду сала в місті, і білого, і почерівка. Ну а ви там, кому віддільно треба, то дивіться, де. А ми ще окост один не розібрали. Треба розібрати. О, дивіться, кусок який сала валяється. Ну це ж умов непостіжимо. Щоб не валявся, ми його зразу оприходимо. А, Багато буде сала. Ну ми примірно прикинемо, скільки на задньому кості сала. Так, на на глаз. Не будемо там сильно этот. На глаз прикинемо потім. Ой, що я творю чудеса. Та мені, мабуть, треба брати ящик, бо це не діло без ящика. Я думаю, трошки отак. Раді інтереса узнаємо, скільки ж сала всього. Опять комусь попадеться з м'ясом, з усім. чи ще? Та хватит, я думаю. Якщо що. Так, так, Оце так. О. Оце ось упечене хорошо. Оце упечена хорошо шкура, покажи вік. Ось. Я і соломкою два рази обдавав. І грудинку. І грудинку, так. Да. Грудинку нас попросили не так різати, як ми різали е, вдоль, а поперек на три. Поэтому сьогодні розріжемо на три. Ну, так сказали. О. Це до почерьока, да? Ну хай поки сюди поки важить, да? Все одно будемо все гамотом. Так. Один ящик у нас получается 1 килограмм 400 грамм. Погнали. А може машинку треба, щоб потім не считать. А плюс, плюс, э, машинка, машинка. Сейчас. О. одна машинка і зараз зразу будемо додавати. Так. 13. Ну, короче, 13. 13 кілограм мінус ящик, ось 400. Ну, беремо півтора, значить 11 з половиною. Як Да. Зараз я зразу 11.5. Отак. Ну, беремо півтора, з 11,5. Плюс 11,5. Уже 37 кілограм. Так, зараз дядь Саня доріже. Ні, він ще буде різати. 37 кілограм, ладно, далі. От він завжди знімає відео, йому треба в цей момент за весь день, оце що знімає відео, треба різати обов'язково. Потім мені пишуть, він різав. Так, оцей тепер кусок. Нічого не чути було. 12. Ну, 11, 10,5. Плюс 10.5 равно 47 500, но ми ще ж не зняли за коста. І, грубо говоря, скільки ви кості? Ну, кілограма 3-4 буде. 47 500 і тут 51-52 кілограма десь сала буде. За такої свині. 50 кілограм сала. Ну а почеревка, якщо взять точно, 24 килограмма. 2 по 12, 24. Да, десь так. Все, все показали, все розказали. Да? Отак все вийшло, все вийшло. Отаке в нас отаке в нас вийшло сало. О. Всім спасибо за внимание. І всім пока, удачі!